Doncs, bueno, estem aquí en solidaritat, no? en solidaritat pel Juan Andrés i totes aquestes víctimes que, que, que no es coneix el seu nom, però que hi són. Ells, eh, ell ara mateix doncs, no es pot defensar i per això nosaltres estem aquí. Eh, parlem parlem d'impunitat, parlem de brutalitat, eh, parlem de tantes coses que fa un any, no? que en el meu cas s'està parlant, i no, i no s'han no resol encara. No? Ara més, afegim un greuge més. Afegim un greuge més a la ciutadania que vol eh, que vol justícia, que vol tenir uns carrers on pugui passejar, on pugui tenir aquest dret d'anar pel carrer sense que ningú et digui que no ho pots fer, per això, eh, nosaltres com a acció hem convocat una manifestació, concentració, el dia 14 de novembre. La manifestació sortirà del carrer Aurora amb la Rambla del Raval a les 7.30 de la tarda per a concentrar-se Passeig de Gràcia en Casp a les 8. Allà estarem una hora fins les 9 i després sortirem tots junts en contra de la brutalitat, en contra de la impunitat i perquè es faci justícia, eh, fins a la plaça Sant Jaume. Eh, pensem que, bé, mm, bueno, jo <laughs> realment no? penso que és un moment important perquè tots eh, ens unim i fem força perquè no tornin a passar coses com, com, com aquesta no? que s'està denunciant. Eh, a banda de tot això, aquest divendres al Parlament es fa la votació de les conclusions de la Comissió de Material Antiavalots. No? Jo, personalment, espero que, que aquestes conclusions eh, facin canvis notables en les lleis i en el sistema en què s'està duent a terme per, per garantir la seguretat de la ciutadania. I res més.